Thank you. ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ድሓን ዶ ሰላም ዶ እዚ መልእኽቲ ከሕልፎ ዝደለኹ ንህዝቢ ወጀራትን መናእሰይ ወጀራትን እዩ ብዝሓለፈ ስዩ መስፍን ህዝቢ ወጀራት ቀጢጡ ከም ዘባረሮ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ንሓሳ 12 ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ምስ ጌታቸው ረዳ ኣትዩ ንህዝቢ ወጀራት ንምትላል ኣትዩ ሎሞ ወጀረታይ ከይትቕበሎ እዚ ቀጣፊ ሌባ ምድሪ ወጀራት ረጊፁ ዘይፈልጥ ድሕሪ 30 ዓመታት ካብ 4 ኪሎ ምስ ተባረረ ንህዝቢ ወጀራት ንዓተልዓል ተዋጋእ ኣምሓራይ መፀካ ኦሮሞ መፀካ ምእንታን ክብል ሕዚ ጌታቸው ረዳ ኣኸቲሉ ኣትዩሎ እሞ መናእሰይ ወጀራት ህዝቢ ወጀራት ከይትቕበሎ ስርዓት እዚ ንኣኻ ብዙሕ ሓደጋታት ይገይርልኻ ስለዚ መናእሰይ ወጀራት ከይትቕበልዎ ሕዚ እውን መፂኦም ከምታ ናይ ልማዶም ፍታሕ ክብኹም እንተይኮነ ንውግእ ተዳለዉ ኣምሓራይ መፀኩም ኢከለ መፀኩም እናበሉ ንዓኹም ንምሽምቕ ተዘይኮይኑ ምንም መፍትሒ ይኹምን ስለዚ ህዝቢ ወጀራት ከም ተሒዝኻያ ዘለኻ ቐልሲ ኣብ ጎኒ ፈንቅል ብምዃን ቃልስኻ ቀፅል ሕወሓት እንድሕር ወዲቓ ዓርሰ ምሕደራኻ ክምለሰልካ እዩ ብቐንጪ ሓቂ ክትመሓደር ኢኻ እንተዘይለ እስኪ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ወጀረቶት ስዩም መስፍን ወዲ ዓዲ ሞስነይ ወዲ ቀይማት መስፍን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብ 30 ዓመት ምድሪ ወጀራት ረጊፁ ፈልጥ እዚ ሕቶ እዩ ፈልጥ ዶ ንምንታይ ሕዚ መፅኡ ቀድሚ 30 ዓመታት ኣበይ ነይሩ ናይ ቻይና ኣምባሳደር ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ኮይኑ እንትሰርሕ ዓዲ መስኖ መሬት ወጀራት ረጊፁ ፈልጥ ኣይፈልጥን እዚ ሌባ ቀጣፊ ሓሳዊ ባድመ ንኤርትራ ተወሲና እናሃለወት ንኢትዮጵያ ተወሲና ዝበለ እስካዕ ሕዚ ይቅርታ ዘይሓተተ ሕዚ ሎም መዓንቲ እቲ ኣፈ ቱልቱላ ከብዱ ከሽዐ ዝመልእ ከሽዓም ጌታቸው ረዳ ሒዙ ናብ ምድሪ ወጀራት መፂኡ ሎሞ ከይተርግፅዎም ብስሩ እዚኦም ባንዳ ደቂ ባንዳ ምድሪ ወጀራት ኣይረግፁን ወየንቲ ወጀረታት ጀጋኑ እዮም ወየንቲ ወጀረታት ዓዲ ኣስሮ ተስፋይ ዓዲ ብርሃ ሕሉፍ ዓዲ ከላል ረውሶ ዓዲ ተታመነው ሓጎስ ሓረበኛ ኮይኖም ንጣልያን እግሮም ዝተቆረፁ ባንዳ ኣይረግፆ ባንዳ ኣይረግፆ ኣባርዎም ኣባርዎም ስዩብ መስፍን መሬት ወጀራት ኣይረግፂ ኣባርዎ እንታይ ኣለዎ ሕዚ በለስ ወጀራት ክጠፍእ ኣበይ ነይሩ ወጀራት ሕቶ ከልዕል ኣበይ ነይሩ 29 ዓመት ህዝቢ ወጀራት ሕቶ ወረዳነት ይመለሰለይ ካብ ዘበነ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ጀሚሩ ወረዳ ዝነበረ ከባቢ ይመለስ ክብል ከሎ ኣበይ ነይሮም ዞም ለይባው ቀጠፍቲ ሕዚ ርእሶም ተቐጢጦም ካብ ኦሮሞ ምስ ተባረሩ ትግራዋይ ንምምሳል ወጀረታይ ንምምሳል መሬት ወጀራት ክረግፁ የብለኹም ስለዚ ህዝቢ ወጀራት ትልዓል እዞም ጎድፋት እዞም ረስሓት እዞም ባንዳ ደቂ ባንዳ መሬትካ እውን ክረግፅዎ የብሎምን እዚ ምርኻስ እዩ መሬትና ክርክስዎ የብሎምን ሳላሳ ዓመት መሬት ወጀራት ረጊፆም ዘይፈልጡ ሓሰውቲ ሕዚ ንኣኻ ከምስሉ መሬት ወጀራት ክረግፁ የብሎምን ኣው ዛሬ ስዩ መስፍንና ጌታቸው ረዳ የወጀራት ህዝብን ለመሸምገል በወጀራት መሬት በጥዋቱ ታጅበው በቪኤት በልዩ ሓይል እስኪ እውነት ህዝቡን የምታምኑት ከሆነ ሳትታጀቡ ሂዱ። እውነት ህዝቡን እናንተ የሚወዳችሁ ከሆነ እናንተ እንደምንሉት አንድ ነን፣ የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ ነው እንደምትሉት እውነት ከሆነ እስኪ ሳትታጀቡ ሂዱ። ዛሬ እኮ ልዩ ኃይል አንድ ክፍለ ጦር ያክላል ወጀራት የገባው ስዩም መስፍንና ትልትላው ጌታቸው ረዳ ስለገቡ የወጀራት ህዝብ ግን አይቀበልም። እናንተን አይቀበልም፣ እምቢ ብለዋል። ተዉት። ስዩም መስፍን የዛ አካባቢ ተወላጅ ነ የት ነበርክ ሰላሳ ዓመት? አንዴ ቻይና በውድ ሄሊኮፕተሮች ስትዞር፣ አንዴ አሜሪካ። ልጆች የት ነው ያሉት? መብራቱ ልጅ የት ነው ያለው? ስዩም መስፍን አሁን የወጀራት ወጣት ልታስገድል ና ታገል፣ ወያና ይሁን ና ከአማራ ጋር ተዋጋ ልትል ነው ዛሬ ወጀራት የተገኘው። አንሰማህም። ይህ አልፎበታል። ያንተ ልጅ ግን አሜሪካ ነው ያለው። ያንተ ልጅ ግን በዓለማችን ውድ በተባለ ቤት ነው የሚኖረው። ዛሬ ጠዋት ላይ ግን ይኸው መረጃ ደርሶኛል። አድ አለ አንተና ቱልቱላው ለሆዱ የሚኖረው የአድዋ አሽከሩ ሻንጣ ተሸካሚው እንቁላል ቀቃዩ ጌታቸው ረዳ ሆነ ዛሬ ወጀራት ገብታል። የወጀራት ህዝብ እንዳትቀበሉት። እነዚህ ሌቦች፣ ቀጣፊዎች፣ ባንዳ የባንዳ ልጆች። አዎ ስዩም መስፍን የወጀራት ልጅ ነው። በሰላሳ ዓመት ግን ወጀራት ምድር ረግጦ አያውቅም። ዛሬ በቀሮና ፋኖ ተቀጥቅጦ እንደ እባብ ሲባረር እንደገና ስልጣን ወደ አራት ኪሎ ልመለስና የትግራይ ህዝብ ወደ እሳት ለማስገባት ኑ ተነሱ እያለ ነው። እንዳትቀበሉ ልክ እንደ ባለፈው አዋርዳችሁ እንደላካችሁት አዋርዳችሁት ላኩት። ሌባ ቀጣፊ በሉት። ለምንድን ነው ባድመ ለኤርትራ ተወስናያለች ለእኛ ተወስናለች ብለ የዋሸህን በሉት። የጀግኖች ሀገር ወጀራት የከላል ረብሶ የአሶረ ተስፋይ የታመነው ሐጎስ ባይዘወይ በዚህ ኢትዮጵያውያን አንድ ታመነው ሐጎስ የሚባሉ ጀግና የወጀራት ተወላጅ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣሊያን ተወራ በነበረችበት ጊዜ እምቢ እጄን አልሰጥም ብለው ሲዋጉ በመጨረሻ ላይ ጣሊያን ታቦት አድርጎ አስለምኖ ካስገባቸው በኋላ አስመራ በመውሰድ እግራቸው የቆረጣቸው ጀግና ነበሩ። እንግዲህ እኚህ ወጀራት ማለት የአርበኛ አግረች ሀገር የጀግኖች ሀገር ነች። እነዚህ ባንዳ የባንዳ ልጆች ዛሬ ስዩም መስፍና ጌታቸው ረዳ ወጀራት ሂደው የወጀራት ህዝብ ወይ ተነስ ና አማራ መጣ ኦሮሞ መጣ ሊበላህ ነው እያሉ ይዋሽት ነው። ስለዚህ የወጀራት ህዝብ ልክ እንደባለፈው ውሻ አስመስለህ አቃልለህ ሰድበህ ቅሌታም ብለህ የላከው ዛሬም አባርረው፣ ዛሬም አባርረው። ወጀረታ እንዳትቀበል ፈንቅልም እየሰራበት ይገኛል። ይው እዛው ያለው መረጃ በሙሉ ይደርሰናል። ማታ ቪዲዮ እንለቀዋለን። ምን ምን እንደተባሉ ምን ምን እንደሰሩ እነዚህ ቀጣፊዎች፣ ሌቦች አላረፉም። ስለዚህ ወጀራት ላይ ያላችሁ የፈንቅል አባላት አካባቢ በሙሉ እውነታውን ተናገሩ። የት ነበርክ ስዩም መስፍን? 30 ዓመት የመሬት የወጀራት መሬት ረግጠህ ታውቃለህ ወይ? እኛ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ስንጠይቅ እኛ የወረዳ ጥያቄ ስንጠይቅ፣ እኛ የማንነት ጥያቄ ስንጠይቅ፣ እኛ የመሰረተ ልማት ጥያቄ ስንጠይቅ፣ እኛ በለሳችን ጠፋ ስንል የት ነበርክ ብላችሁ እስክጠይቁት፣ አሁን ለምን መጣ ከሰላሳ ዓመት በኋላ ምን እግር ጣለህ እስኪ በሉት። መልሱ ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚለው በጣም ያሳፍራል። ያው ወጀሮቶች ጀግኖች ናችሁ ልክ እንደ ባለፈው አንዋጋም፣ እኛ ጠላት የለንም። ጠላታቻችን እናንተ ናችሁ። ሰላሳ ዓመት ሙሉ የተጫወታችሁብን እናንተ ናችሁ። ወጀራት እንዲጠፋ፣ በለሳችን እንዲጠፋ፣ ከብቶቻችን እንዲጠፉ፣ ግመሎቻችን እንዲጠፉ፣ ወጣቶቻችን ወደ ሳዑዲና ወደ የሜን እንዲሰደዱ ምክንያት የሆናችሁ እናንተ ናችሁ በሏቸው። ምን ሰሩ በሰላሳ ዓመት ለወጀራት የወጀራ ጥያቄ እኮ ሰላሳ ዓመት አደረገ የተነሳው። የወረዳ ጥያቄ ከዘመነ ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ወረዳ ባህር ጸባ የነበረው ለምንድን ነው እናንተ አድ ጉደም 48 ኪሎ ሜትር የወሰዳችሁን እስኪ በሏቸው። ዛሬስ ለምን መጣችሁ? ጌታቸው ረዳ ዛሬ ለምን ጌታቸው መሬት ገባ እስኪ በሉት። የት ነበረ? ስለዚህ ልክ እንደ ባለፈው አዋርዳችሁ ላኳቸው፣ እንዳትቀበሏቸው። እንደማትቀበሏቸውም ባለሙሉ እምነት ነኝ። አመሰግናለሁ። ፍንቅል ያሸንፋል፣ የወጀራት ህዝብ ያሸንፋል፣ የትግራይ ህዝብ ያሸንፋል፣ በአጠቃላይ ህወሀት ይወድቃል። ስለዚህ ወጀረቶች ዛሬም እንደ ትናንቱ አባረሯቸው። እነዚህ አታላዮች፣ ሌቦች የራሳቸው ልጆች አሜሪካና አውሮፓ እያስተማሩ በቪኤት በጦር ታጅበው እየመጡ ዛሬም እንደ ትናንቱ አታልለው ቦምብ ሊያስረግጡ እየተዘጋጁ ስለሆነ አናቋቸውን በሏቸው። ወጀረታ አየሆምናይና ወጀራት ዓዲ ጀጋኑ ወዲ የለሁም